اسطوانات فتح الله القريب الشيخ حطاب والكساصبة قدم العرش والسموري ويحسن عونك اخويا حطاب المحنة اللي تكويني علاش انتبهها صحاب الخيط يصحى في خاطرك ها بوا بقعدة وكاتصن كاتك احدى Thank you. فكر غوري امس هاي الغورة أبسس آي آي آي آي آي من الحياة أنبطة ألسس Thank you. في خاطرك يا حميدة في خاطر يا حبيبتك وفي خاطر عرب العباس وفي خاطرك هذا الخياطي Thank you. وراء بداية يا سيبي وياك الحنينة تغرد أبا يا بو أبا يا بو والحي مفصائل يليك يليك الشعر هنا يقول شيخ خطاب يحسن عون العشيق اللي بقلبه مشارك وما يبكى بلوم كان عمل شي محال غايس مسطول يا العذرة دايخ بغرامك نيران الحب تاك ما في جو شعال اه يا العذرة سلميها عليا فمك يبقى لك وبسلام الحب اه غزالي تبرد الغلال هذه في خاطرك الشيخ عطار وفي خاطر أحلفت وبطلت أحلفت وبطلت بك أحلفت أسطوانات فتح الله القريب الشيخ عطا أبو القصصبة قذب العرش والسموري وفي خاطرك الشيخ حطاب وكما يقول المثال الألف والباء واللي نصر ربي يسهر مع زبق اغرم عزه قدم